ਪੂਰਨ ਮਹਾਪੁਰਖ ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਸੰਤ ਜਨ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਭੇਦ ਸਮਝੀਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹ ਮਰਨ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਸਿਆ ਸੋ ਮਰਣਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਡਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮਰਨੇ ਦੀ ਸੋਝੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਬੀਰ ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਮੋਆ ਮਰ ਪੀ ਨਾ ਜਾਣਾ ਕੋਏ ਐਸੇ ਮਰਨੇ ਜੋ ਮਰੈ ਬੋਰਨਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਵ ਮਰਾਂਗੇ ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਨਾ ਬਿਸਰੈ ਤਾਂ ਸਹਿਲਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ ਮਰਨਾ ਤੇ ਜਗਤ ਡਰੈ ਜੀਵਿਆ ਲੋੜੈ ਸਭ ਕੋਏ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਤਾਂ ਸਦ ਜੀਵਨ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾ ਮਰਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਡਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਲਈ ਡਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਰਨੇ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਨੁੱਖ ਮਰ ਜਾਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾਨੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਬਾਸ਼ਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਿੰਨੇ ਸੰਕਟ ਜਿੰਨੇ ਸੰਕਲਪ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਕਲਪ ਨੇ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸ਼ੇਸ਼ ਜੋ ਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮ ਤਤਵ ਰਹੇਗਾ ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਅਵਨਾਸ਼ੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਪਰਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਉਮੈ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਸਨੀਅਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਾਏਗਾ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਜਨਮ ਜੋ ਅਗਲਾ ਉਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਚਨ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਰੂਹ ਜੇਕਰ ਇਸਤਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੇਸਵਾ ਜੂਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜੇਕਰ ਇਹਦੀ ਰੂਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੂਰ ਦੀ ਜੂਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹਦੀ ਰੂਹ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਪ ਬਣਦਾ ਹੈ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਜੇਕਰ ਇਹਦਾ ਚਿੱਤ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਮਕਾਨਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਤ ਜੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜੇਕਰ ਇਹਦੀ ਰੂਹ ਨਾਰਾਇਣ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਗਤ ਲੋਚਨ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਅੰਧ ਕਾਲ ਜੋ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ ਸਰਬ ਜਵਨ ਬਲਵਲ ਉਤਰੈ ਹਰੀ ਬਾਈ ਗੋਵਿੰਦ ਨਾਮ ਮਤ ਵਿਸਰੈ ਰਹੋ ਅੰਧ ਕਾਲ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ ਬੇਸਵਾ ਜੋਨ ਬਲ ਵੱਲ ਉਤਰੈ ਅੰਧ ਕਾਲ ਜੋ ਲੜਕੇ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ ਸੂਕਰ ਜੋਨ ਬਲ ਵੱਲ ਉਤਰੈ ਅੰਧ ਕਾਲ ਜੋ ਮੰਦਰ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ ਪ੍ਰੇਤ ਜੋਨ ਬਲ ਵੱਲ ਉਤਰੈ ਅੰਧਕਾਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ ਬਦਤ ਲੋਚਨ ਤੇ ਨਰਮੁਗਤਾ ਪੀਤੰਬਰ ਵੰਕੇ ਹਿਰਦੈ ਵਸੈ ਗੱਜ ਕੀ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਨੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਦਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਦਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਈ ਜਨਮ ਭੈ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ ਕਈ ਜਨਮ ਗਜਮੀਨ ਕਰੰਗਾ ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਵਿਰਖ ਜੋਇਓ ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਣ ਕੀ ਬਰੀਆ ਚਰੰਕਾਲ ਇਹ ਦੇਹ ਸੰਜਰੀਆ ਸਾਧ ਆਦਵ ਤਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਣੀ ਜਾਪੈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮ ਮਾਰਗ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਤ ਜਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਸਮਝ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਸਮਝੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਤੋਂ ਹਟੇਗਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵਿਅਤੀ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਠਾ ਲੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਚੱਬਣ ਚੱਲਣ ਰਤਨ ਸੇ ਸੁਣੀਆਂ ਬਹਿ ਗਏ ਏੜੇ ਮੁੱਤੀ ਤਾ ਸੇ ਜਾਨੀ ਚਲ ਗਏ ਜੇ ਸੁਧ ਬੜੇਪਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵ ਥਲਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪੈਰ ਥੜਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੁੱਧ ਵਿਚਾਰਣੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਦੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੰਤ ਜਨ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਦੇ ਇਹ ਸਮਝ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਰੀ ਕਰ ਲੈ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤਿੰਨੇ ਦੇਵਤੇ ਮੌਜੂਦ ਬੈਠੇ ਹਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ब्रह्मा बेशन में ਸਭ सब उपद जित संसारा ਸੱਚਾ ਆਪਣਾ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ ਆਵਾ ਗਉਣ ਪਸਾਰਾ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜੋ ਤੇਰਾ ਆਤਮ ਆਤਮਾ ਹੈ ਆਤਮ ਤਤਵ ਹੈ ਉਹੀ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰ ਟੁੰਡਣ ਤੇ ਛੁੱਟ ਪਰੇ ਗੁਰ ਘਰ ਹੀ ਮਾਇ ਦਿਖਾਇਆ ਥਾ ਅਨਪਾਤਰਜ ਰੂਪ ਰਾਪੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਛੋੜ ਨਕ ਤੂੰ ਜਾਇਆ ਥਾ ਮਾਨਕ ਪਾਇਓ ਰੇ ਪਾਇਓ ਔਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਥਾ ਮੋਲ ਅਮੋਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਈ ਘਟ ਪੀਤਰ ਗੁਰੂ ਦਿਖਾਇਆ ਥਾ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਤਤਵ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਤੇ ਹਉਮੈ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਆਓ ਇੱਕ ਤਾਰਨਾ ਪੜੋ ਜਿਵੇਂ ਬਸਦੀ ਪੁਲਾ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਸਦਾ Thank you.